La habilidad con la que el cuchillo separa la piel de la carne y el cuero es un movimiento rápido y seguro. La fuerza la determina el carneador. Cada forma es distinta y depende del valor de cada persona nomás. Morir y vivir como verticales opuestas. La muerte es una sola. La diferencia entre una y otra muerte estriba en cómo se producen. Las circunstancias de la muerte, de cada muerte, son las que mueven en nosotros los ocultos resortes de la compasión, la tristeza, la ternura, el odio, el desprecio, la desconfianza o la ira. Hay quienes mueren, la mayoría, porque el tiempo se ensaña con ellos y les devora la vida pacientemente.